Dobrý den. Dnes bych vám ráda představila P-Shine od Any Nails. Je to japonská metoda úpravy přírodního nechtu, která nám zajistí, že naše nechty budou krásně pevné, pružné, vyživené a zároveň lesklé po velmi dlouhou dobu. Tato metoda je vhodná jak pro ženy, tak také pro muže. sadě P-Shine najdeme tyto produkty. Pastu, která obsahuje včelí vosk a mateří kašičku. K této pastě se používá leštička, která má povrch z přírodní kůže jelenice. Dále je zde pudr, který je z drcených lastur. K pudru se používá leštička, která má taktéž povrch z přírodní kůže jelenice. V sadě dále najdeme malé pilníky. Dále sada obsahuje špachtly, která slouží k nanášení jak pudru, tak také pasty. A poslední je jelenicová hadřička, která slouží na závěrečné dočištění nechtu a zároveň vyleštění. Nejdříve použijeme dezinfekci kůže Lavosept. Musíme zdezinfikovat jak ruce své, tak také ruce naší zákaznice. Ve druhé fázi přistoupíme ke klasické manikúře. Nejprve e, upravíme délku nechtu a jeho tvár e, eh, pilníkem, poté e, pomocí pomerančového dřívka zatlačíme kůžičku a tu poté seřízneme speciálním seřezávačem. Fáze 3. Pomocí zelené leštičky s jelenicovým povrchem naneseme na nehet pastu obsahující včelí vosk a mateří kašičku. Nabereme na špachtličku a poté přeneseme na zelenou leštičku a opatrně zapracujeme pastu do nechtů. Malé brusné částice se postarají o vyrovnání případných nerovností. Zalešťujeme vždy jedním směrem. Čtvrtá fáze. Pomocí růžové leštičky naneseme na nehet pudr zdrcený hlastur. Pomáhá uchovat vysoký lesk na delší dobu. Pudr opatrně zapracujeme do nechtu. Na závěr nechty dočistíme a vyleštíme jelenicovým hadříkem a poté naneseme speciální výživný olejíček.